Bună ziua, azi vă voi prezenta Counter-Strike. Bine, nu o să începem cu bots, desigur. Așa, Counter-Strike, așteptăm un pic. Eu opresc soundul. Acum mă bag pe un server. și vă voi prezenta Counter-Strike așa de distracție. Dacă o să vreți, serverul o să fie în subscribe. Bine. Alt server. Da, merge. Așa. Am cam lag, cam mare lag, poate mai mult joc de distracție și să nu aud comentarii acolo. Bă, ce but ești, bă, e slab, sau ceva de gen. Să nu uităm, am un bag așa de mare. Că nu mai am avut niciodată. Nu, abia un. Asta, da. doi. Borbit. Este ceva la mea não Nu. Nu, dar la mare, deci n-avea cum. Strapa. Deci, se mișcă de grão most of the não I got it. Monday. Nu știu, cred că în videoclip o să se vadă mai bine cum se mișcă mie hmm. Bun. Da. În plus mi-am jucat de é câteva luni. 7 hmm, pe 2. Hmm. Asta nu știu. În hmm, plus, cred că de acum nu o să le fac mai mult decât vreo 10-20 de minute, pentru că nu am așa mult timp la dispoziție. O să mai fac așa uneori videoclipuri, când am timp, am mai fac timp. 嗯，懂的，嗯嗯，好好，嗯，弄，啊，开嗯，嘿。 тот папа пришел с мамой, через скоро Cred că videoclipul să mai mai fac un prieten. Nu știu încă să văd. Să vedem. Asta e abia început. Mm. me 10 pe 5 pe minute. Deci dacă vreau să scot Big da. Bang și lag mai. Deci dacă nu aveam lag, Aici. Bă. Bă, o să vă arăt poate într-un videoclip, cum să băgați un cod, cum să vă băgați cod în PC pentru Counter-Strike. Mă rog. Nu. No. Aici se încheie videoclipul nostru. Trebuie să ne fac videoclipuri, não sabe, timp. Vă mulțumesc pentru tot. La revedere!